富士スピードウェイ本コースえー、コーナーをですね3速にして上がるで4100割4で入っていって途中で一瞬アクセルワークをしてここで3 目いっぱい小回りこんなパワーのない車は近道近道で B コーナーは 100m 看板付近からブレーキして2速まで落としてちゃんとクリップにつくで早めに切り返してまたクリップにつく道幅を有効にね13番コーナーは3速 ちょっともっさりしてるけども回転数はパワーバンドに入ってますここはねプリウスコーナーは2足かな最終コーナーも2足だねストレートは何キロ出るんでしょうか ろポルシェ来てますけどまだ抜かれませんよちょうどこのセガサミのとこで500あもうリミッター効いちゃってる感じだなこれああポルシェ抜かれるやめて